Hoje nós estamos aqui em pulso, não em mãos, com a Honor Band 4. Para quem não conhece, essa aqui é uma pulseira que mede atividade física, sono e um monte de coisa da Huawei. A Huawei tem uma linha de várias dessas pulseiras, que são as famosas Honor Band, é uma submarca aí da Huawei. A gente já testou a Honor Band 3 aqui no canal, eu gostei bastante e confesso que quando eu recebi a 4, eu não esperava muita mudança, porque esse gadget aqui, apesar de ser muito bom, não é uma coisa que você olha e fale, meu Deus, né, que diferença de uma geração para outra, mas ela trouxe trouxe novidades que me deixaram realmente surpresos e é um produto que melhorou bastante. Então vale a pena você dar uma conferida comigo. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se não tá inscrito, já sabe, se inscreve aí, me segue aqui ó nas redes sociais e ativa o sininho para você receber a notificação sempre que sair vídeo novo. E já aproveitando, vou dar uma dica bem legal para vocês, que é o Bitec Pague Menos, uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços na internet, tem vários recursos, como testador de cupom, por exemplo. O link tá na descrição, ele é grátis, super fácil de utilizar, então aproveita, já instala aí e começa a economizar, tá bom? Mas gente, vamos então falar dessa pulseirinha aqui, dessa Fitness Tracker, que nada mais é do que um gadget para te ajudar nas suas atividades no dia a dia, para medir corrida, sono, passo, batimento cardíaco e assim por diante. Como eu falei para vocês, a Huawei tem uma linha completa desses produtos aqui. A Honor Band 4 atualmente é a top de linha, ela não é muito cara, custa na faixa de 150 reais mais ou menos, é bem barato na verdade. É claro que você tem que considerar isso, isso sem taxação. Normalmente esses produtos não são taxados, eu não fui taxada nessa aqui, mas não quer dizer que você não vai ser taxado, mas é um produto que em termos do valor versus o que ela entrega, eu acho que vale muito a pena. Uma linha que ficou muito famosa e conhecida desses produtos aqui é a Mi Band. Nós tivemos a Mi Band 2 e a Mi Band 3, mas a Honor 4 ela segue exatamente o mesmo estilo né, ah, de produto, a gente poderia falar assim, mas ela tem uma grande evolução em relação à Mi Band 3 e até a Honor Band 3, que é a geração anterior dessa. A principal mudança que a gente vê aqui é a tela. Nós temos uma tela de 0.9 polegadas, AMOLED colorida e ela funciona via touch, ela não funciona só com o botãozinho que nós temos aqui, então isso já é a principal diferença que a gente sente. É uma tela muito bonita, não é uma tela espetacular, mas tem um brilho muito bom e as cores também são muito vivas, então para você utilizar aí durante o dia, quando tá sol, quando tá ah, uma luz muito forte, não vai te atrapalhar. O problema dessas pulseiras é que na maioria dos casos, a gente não consegue ver embaixo da luz do sol direito. Com ela, você não vai ter problema nenhum em relação a isso. Em termos de design, não mudou muita coisa, ela tá bem semelhante à Honor Band 3, é um produto muito discreto, muito confortável no pulso, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que ela é extremamente discreta. Eu gosto desses produtos por causa disso, porque eles são práticos, discretos, não é, não é muito grande, eu não gosto de relógio muito grande, nem, nem nada disso. Então acho que cai muito bem em termos de estética. Já a, eh, a forma de prender ela mudou um pouco. Na Honor Band 3 a gente meio que dava uma, uma clipada aqui e ela já travava, como a gente vê na Mi Band, por exemplo, mas aqui ela já está no formato de relógio, então você prende é, de uma forma um pouco mais difícil, a gente poderia dizer assim, mas ela fica mais segura também. É uma pulseira de silicone, confortável, então é um design que tá ok, assim, não mudou muita coisa, mas é, é da forma que eu gosto. Discreto, bonitinho assim, ó, sem chamar atenção, sem exageros, extremamente funcional. Quando a gente olha para as funcionalidades da Honor Band 4, ela é bem completa. É claro que você não deve esperar GPS integrado, nem nada do tipo. Ela também não aceita utilizar o GPS do seu celular, então isso foi o que eu senti a maior falta de pelo menos você poder se conectar ao GPS do seu celular, mas ainda assim, pelo preço do produto e pelas funcionalidades, ela está dentro do que você espera. Você tem aqui monitoramento de sono, é, monitoramento de passo, batimento cardíaco, atividades tem várias, tem monitoramento de corrida, de bicicleta, de atividades variadas para quando você vai para academia, por exemplo, e os menus são muito fáceis de, de se utilizar. As informações ficam muito bem dispostas aqui na frente da tela dela, então é fácil para você fazer uma consulta rápida, assim como para você entrar mais detalhadamente ali nas informações como caloria queimada e assim por diante, e as informações de sono você pode também consultar de uma forma mais detalhada nela, mas pelo aplicativo você tem uma visão muito maior de tudo. E esse é um ponto muito legal. O aplicativo que conversa aqui com a Honor Band, que é o é Huawei Health, se eu não me engano, ele funciona muito bem. Ele tem uma disposição muito bonita, é fácil de encontrar as informações, fica tudo muito bem condensado. Então é um aplicativo que te ajuda a filtrar bem as informações. Além de que a, a pulseira em si, ela já tem, digamos, uma pré-visualização que ajuda bastante e o aplicativo faz um complemento muito bom. Ela também também a prova d'água, aguenta até 50 metros embaixo d'água, então você vai poder fazer natação, nadar com ela sem grandes problemas. A única coisa que a Howie recomenda é que não tome banho é, com água quente, porque aí ela pode estragar. Não sei por que disso, mas para você fazer suas atividades aí do dia a dia, você não vai ter preocupação nenhuma se pegar chuva nem nada disso, sem contar que ela é muito confortável, né? Então até para você é, dormir com ela, porque ela tem o um monitoramento de sono, é uma pulseira que não vai te incomodar praticamente. Falando da bateria agora, nós temos aqui 100 mAh, que dá mais ou menos um uso de duas semanas, dependendo das funções que você ativar. Você pode ativar monitoramento de batimento cardíaco o tempo todo, por exemplo. Você pode ativar a função mais detalhada de sono, e aí a bateria vai embora mais rápido, mas você coleta mais informação. A Mi Band, ela tem uma duração maior, algo em torno mais ou menos de 30 até 45 dias, dependendo da forma que você usar, só que são produtos diferentes. A tela que a gente tem aqui é uma tela muito mais bonita. Então eu acho que é um, um trade-off que você faz, é uma troca justa. Em termos de uso, é um produto muito agradável de se utilizar. A telinha, apesar de não ser muito grande, o touch funciona muito bem e o touch ele reconhece pontos diferentes da tela. Então, dependendo de onde você clicar, você ativa uma coisa ou outra, como se fosse o celular. Não é uma tela que tem um único ponto de toque, como a gente vê na maioria dessas pulseiras aqui. A pulseira da Honor Band 4 pode ser trocada assim. Você consegue desparafusar, colocar outras cores se você quiser. Não é tão prática como uma Mi Band, por exemplo, que você só saca o miolinho ali e troca rapidamente, mas é ainda assim existe essa opção para você modificar um pouco aí o básico. Resumo da obra, galera, é um produto que me agrada muito porque tem tudo que eu considero importante para uso no dia a dia. Se você for um esportista extremamente profissional, tudo mais, não vai ser para você. Você deve procurar talvez um produto da Garmin, algo que tenha mais sensores, GPS, esse tipo de coisa. Mas pra gente que faz atividade básica ali do dia a dia, corrida, uma atividade na academia, uma natação, ela serve perfeitamente. Sem contar que não é muito grande, eu sou chegado em produtos discretos e que tenham funcionalidades que façam sentido. Eu sempre falei isso dessas Smart Bands, elas são bem baratinhas, e entregam tudo o que um usuário, a maioria dos, dos usuários, na verdade, precisam. Então estou bem satisfeito, gostei mais dela do que da Mi Band 3, até por causa dessa tela aqui, acho mais bonito. Eu acho o sistema da Huawei, é, o aplicativo que vem junto também melhor do que o que a gente tem na, do o sistema da Xiaomi. Então eu acho que é um produto que de todas Smart Bands que eu usei nesses últimos tempos, é a que mais me agradou. Eu fui muito bem surpreendido, fiquei feliz de ter um produto produto dessa categoria que tivesse uma inovação, digamos, uma, nem inovação, uma melhoria que fizesse sentido aí uh, em trazer para o canal, porque as outras eu acho que estão muito iguais. Então, se você tiver interessado em algo um pouco diferente aí de uma Mi Band, sair da mesmice é uma ótima opção e eu recomendo de olhos fechados, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê nos próximos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.